dantasan dewa jawa toko Besok kapan katakan Jejer lan wong bagus Umpama nona kodo Tanpa perahu sasatur lan pepe Putri Gayang sangat ya Nyidam sari as Mara Monggo ditarik ya Dibeksanin apa ton. Sama-sama jenengan Monggo jenengan nyebeksa lho nggih Yeah. sineksen lintange luku semono janji prasetya ning ati tansah kumantil ning netra rasa rasane griya memanisi aduh dati hati selawasi kok yo gayang kekang eh, mas lagi <laughs> sak gayang gayangnya Miro monggo sinabi panjenengan ngerahabi pasugatan sesarengan sineksen lintange luku semono janji prasetya ning ati tansah kumantil netra rasa rasa ning nalika nira heng dalu hatiku lam-lamen sira wong ayu nganti mati ora bakal lali ibu ไกลลินตาเงบอกกูมาเตอร์นวนิบุMatur nuwun wis wonten ijo sanget. Menika sinden nggih. Nggih,